をかばうなど明らかな対立違反我らのみで対処可能鬼もろとも斬首するならば俺が派手に首を切ってやろう誰よりも派手な血ぶきを見せてやるぜもう派手派手だええこんな可愛い子を殺してしまうなんて胸が痛むわ苦しいわ なんというみすぼらしい子供だかわいそうに生まれてきたこと自体がかわいそうだなんだっけあの雲の形なんて言うんだっけ拘束もしてない様に俺は頭痛がしてくるんだが胡蝶めの話によると対立違反は富岡も同じだろう どう処分するどう責任を取らせるどんな目に合わせてやろうかまあいいじゃないですかおとなしくついてきてくれましたし処罰は後で考えましょう一体全体どういうつもりだ